kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar musibatlar alloh taolo insonlar ustiga yuboradigan musibatlar 3 xil bo'ladi birinchisi mo'min musulmonlar ustiga yuboradigan musibati haqdan toyilgan fojir fosiqlarga yuboradigan musibati va anbiyolarga yuboradigan musibati mana endi ko'rib chiqamiz ularni mo'minni ustiga kelayotgan mashaqqat musibatlar bu bu bandani Allohning eshigiga olib kelishligi uchun va martabasini ko'tarishligi uchun berilgan musibat qaytaraman sizni ustingizga kelgan musulmon kishi musibat Allohning eshigiga qaytarishlik uchun keldi va darajangizni ko'tarishlik uchun keldi alloh taolo bizni o'zini eshigini oldiga olib kelishlikni tavba eshigiga olib kelishlikni xohlaydi biron bir xato ish qilsak alloh taolo musibat beradi tavba qilaylik Allohni eshigiga qaytaylik taba alayhim liyatubu tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi musibat keluvdi Alloh deb qoldingiz tavba qildim parvardigor dedingiz demak tavba yo'li musibat orqali keldi alloh taolo bir bandadan musulmon bandadan xato kamchilik bo'lsa musibat beradi uni azoblaydi o'zi alloh taologa bandani azoblash kerakmi yo'q robbimiz azza va jalla rob subhanahu va taolo siz bilan bizni azoblashlikdan behojat lekin nimaga u azoblaydi nimaga musibat yuboradi gunohini kechirish uchun martabasini ko'tarishlik uchun mana masjidda katta jamoat o'tiribmiz ehtimol ichimizda ayrimlarimiz mana shunday bir ilohiy muolajadan keyin kelganmiz masjidga bir katta xatoga yo'l qo'yganmiz Alloh tomonidan bir muolaja keldi, musibat keldi. Mana shu qilgan xatoyimiz uchun kelganligini tushundik, tavba qildik, masjidga keldik. Ehtimol shunaqalar ham bordir oramizda. Endi Alloh taolo o'zini mo'min bandasiga musibat berar ekan, qaysi bandasiga qanaqa musibat berish kerakligini o'zi yaxshi biladi. Kimdir, masalan, boy, badavlat odam bo'lsa, pulini bir yarim qismi ketib qolsa, yana yarim qismi turibdi, unga ko'p ham ta'sir qilmaydi. ammo kambag'al odamni moliga ozgina talofat yetkazsa qattiq ta'sir qiladi o'zini izzat nafsi hurmatini baland ushlab yuradigan o'zini bir ehtiyot qiladigan odamga ozgina hurmatiga gap tegib qoladigan bo'lsa ko'tara olmaydi bir xil odam bola bezbet bo'ladi mingta odamni oldida sharmanda bo'lsa ham tekis ketaveradi kimga qanaqa musibat berishni kim biladi robbimiz subhanahu va taolo beradi birodarlar demak mo'min bandaga berilgan musibat u shu bandani Alloh taolo o'zini eshigini oldiga olib kelmoqchi va darajasini ko'tarmoqchi. Alloh taolo bir mo'min bandasiga bir martabani bermoqchi, lekin amallari yetmayapti. Amallari yetmayapti. Shunda musibatni berar ekanda, boyagi musibat bilan mahv qo'yar ekan, darajasini ko'tarib qo'yar ekan. Agar nima qilsa, banda sabr qilsa, agar jazovaga tushsa-chi? Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? ey xudo qasd qilgan gunohim uchun o o'h, bu umuman gunoh yo'qda buni demak gohida bir bandani musulmon bandani robbisini huzurida martabasi baland bo'lishligini olloh xohlaydi lekin bandani amal yetmayapti musibatni beradi sabr qilsa ollohga qaytsa darajasi nima bo'lar ekan ko'tarilar ekan alloh taolo aytadi bu oyat faqat musulmonlar uchun astaydu billah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Va albatta sizlarni xavf va xatar bilan, ochlik bilan, mol va jon va meva-chevalarni kamaytirishlik kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Balolaymiz, musibatga uchratamiz. Bog'ing quriydi, dehqonchiliging qurib ketadi, dard yetadi, kambag'al bo'lsan, xavotir keladi hayotingga. Bu sinov. biron musibat qilga kelganida albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sobirlarga xushxabar bering inna lillahi va inna ilayhi rojiun deydiganlarga xushxabar beringki ular kimlar ulayka alayhim salovatun min robbihim va rahma va ulayka humul muhtadun shunaqa deydiganlar ana o'shalarga parvardigorlari tomonidan salovat mag'firat va rahmat bordir ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb sabr qilib rozi bo'ldimi mana shu odam to'g'ri yo'lda deyapti alloh taolo qaysi qilgan gunohim uchun deyotgan emas inna lillahi va inna ilayhi rojiun insonlarni ustiga keladigan musibatda birinchisi mo'minlarni ustiga keladigan musibat bu musibat bandani Allohning eshigiga olib kelishlik uchun martabasini ko'tarish uchun berildi Ikkinchi musibat Allohning yo'lidan chiqqan, haqdan toyilgan fojirlarga beriladigan musibat bu ularni yo Allohga qaytarish yo vayron qilish uchun berildi musibat. Bu endi boshqa toifa, bu musulmon emas. Bu bu iymondan uzoq odamlar. Musibatning 3-turi anbiyolarga beriladigan musibatki, bu ularning ularni kamolatga yetkazishligi uchun berilgan musibat. ulardagi mana shu komillikni kashf qilishlik uchun berilgan musibat anbiyolar iymon e'tiqodda ular haqda endi bularga nimaga sinov keladi xato qilmasa ham bularni darajasini ko'tarish uchun komilligini kashf qilish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam habibul haq haq subhanahu va taoloning eng yaxshi ko'rgan bandasi toifga chiqdilar piyoda toif ahli rasulullohni masxara qildi haqorat qildi toshbo'ron qildi muborak tovonlardan qon oqdi nima uchun edi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kamolatini ko'rsatishlik uchun u zotni nafsini u zotni zotini komillikka yetaklashlik uchun mana o'sha toshbo'ron bo'lib haydalganlaridan keyin o'tirib duo qildilar robbiy yakun bika alay fala ubali mana shu musibatda turibman lekin menga g'azab qilmayotgan bo'lsa ham bo'ldi ya'ni sen sendan bo'lgan qo'rquvim hamma narsadan ustun bu narsalarga parvo qilmayman rasulullohni kamolotini ko'rsatish emasmi shu lekin afiyat aka avsali lekin ofiyating saqlashing menga kengroq dedi endi qarab turing musibat kelganda sabr qildi komilligini ko'rsatdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam endi intiqom olishlikka alloh taolo imkon berdi tog' farishtalari keldi Ya rasululloh agar xohlasangiz mana shu shahar ahlini ikkita tog'ni orasiga shunday bostirib tashlayman dedi sabr qilishlikda komilligini ko'rsatdi endi avf qilishligida ham komil ekanligini ko'rsatdilar sallallohu alayhi vasallam Bal arju an yukhrijallohu min aslabihim man من wahdahu la yushriku bihi shay'an dedilar Allohdan ularning zurriyotlaridan Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan insonlarni chiqarishini umid qilaman dedilar payg'ambarlarning musibatlari ochish kashf qilishlik fojir fosiqlarni musibati qaytarishlik yoki vayron qilishlik mo'minlarga kelgan musibat Allohning eshigiga olib kelishlik va darajasini qarang musibatni nima ekanligini tushunganingizdan keyin musibat ham sizni foydangizga ekanmi shuning uchun bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lavermi deyapti alloh taolo biz bildik endi musibatni ham Allohga hamd aytib qabul qilamiz Musibat kelganda insult olmaymiz. Pulimizdan ayrilib qolsak, mansabimizdan ketib qolsak, o'zimizni 10-etajdan tashlab olmaymiz. Mo'min odam bunday qilmaydi. Mo'min odam bunday qilmaydi.